你好，我是澳洲办事处的资深商务经理张祖理，主要负责的产业包括食品及消费性产品。我们的工作就好比一座桥梁，主要是促进澳洲与台湾之间的贸易交流。澳洲是世界上主要的粮食生产国，在台湾，澳洲是第三大的农产品及食品的供应国。那么，澳洲究竟有什么样的优势呢？ 澳洲有独特的天然环境，不同的气候，不同的土壤形态，所以生产的农产品及食品非常的多样。另外，澳洲有非常严格的食品卫生安全标准，还有严格的出口检疫规范，所以您在台湾吃到的澳洲樱桃、美味的澳洲牛肉、cheese、健康的燕麦片或者是葡萄酒，都是安全无虑。 品质值得信赖的产品，这些产品都深得消费者的喜爱。在过去，我们协助很多台湾公司进口澳洲产品。举个例子来说，我们帮助 Jason's 超市在开幕前成功的进口了两百多项的澳洲食品及饮料品项。现在，让我们也协助你寻找更多更好的澳洲产品，欢迎随时与我们联络。